дегенмен жұбайына келінінің жағдайы туралы айтуға батылы бармады ұлының қазасынан соң жұбайы да осы келінім деп бетіне қарап келе жатқан еді асқар да ерте дүниеден озды қуат пен кәмиланың екі ұл бір қызы бар қызы тұрмысқа шығып кеткен асқардан соң бір ұлы қазір небәрі жиырмаға енді келеді оқып жүр асқар тұңғышы отызға толмай дүниеден өткен міне осы қазаның арынан қырық күн өткені кеше ғана болса да бүгінгі келіндерінің жадайы мынадай еді дәлізде отырып көзі қарауытып тынысы тарылып кеткен қуат ары қарай не болғанын да білмейді есін жиса өзі де бір жерде жатыр айналасына барлап қарап еді дәрігерлер өзара күбірлеп жатыр есін жия сала оның халі қалай деуде оны естіген дәрігер есіңізді жиыпсыз ғой сіздің қан қысымыңыз көтеріліп кеткен дейді дәрігер мен оны көру керекпін деген қуат орнынан тұрмақшы болды сіз не істеп жатсыз жатыңыз сізге тұруға болмайды деген дәрігер оны орнына жатқызды ол қалай оған не болды кімді айтып тұрсыз келінімді ол кім аты жөні қалай аруна оңғарова жан бөліміне түскен үш күн бұрын а қазір сұрастырып көрейін бірақ сіз тұрып кетпеңіз деген дәрігер шығып кетті қуат оны көп күтті орнынан тұрайын десе басы айналып барады есік тықыр етсе қарап алаңдап жатыр бір кезде есік ашылды қуат жалт етіп қарап еді мейірбике екен оған дәрі мен су беріп жатты шығып бара жатқанда әй қызым әлгі дәрігер қашан келеді жоқ болып кетті ғой деп сұрады қуат білмеймін атай басқа науқастарды қарап жүрген болса керек деген дәрігер басқа науқасты қарап кеткені қалай ол маған келінімнің жағдайын біліп берем деп еді а онда келіп қалар деген мейірбике шығып кетті қуат есікке жәутеңдеп қарап жатыр не болды екен әлде ол жоқ қуат жамандық шақырма не орлап кеттің өзің деп ойға шомып кетті арада жарты сағат өтті дәрігер әлі де жоқ оған дейін палатаға еден жуушы бір келіп кетті мейірбике екі рет келіп оның қан қысымын тексеріп жағдайын сұрап кетті дегбірсізденген қарияның ендігі қан қысымы қалпына оңайлықпен келе қоймады атай ештеңе ойламауға тырысыңыз қан қысымыңыз әлі де орнына келмей жатыр ойлана берсеңіз тағы да көтеріліп кетеді деді дәрігер қуат дегбірсіздене күтті мына дәрігерге қарап жата берсем еш қабар аламайтын болдым ғой одан да өзім барып көріп келейін деп орнынан қозғалғаны сол еді дәрігер де ішке кіріп келді а дәрігер балам қалай екен білдің бе деген қария жаймен басын көтерді иә атай білдім кешкенім үшін айып етпеңіз келініңіз иә оған не болды айта ғой бағанадан дегбірсізденіп өзіңді күтіп отырмын тағатсызданып біттім атай өзіңізге бекем болыңыз келініңіз қазір комада жатыр не о құдайым не дейді тағы біз оның аман қалуы үшін қолдан келгенді жасадық бірақ ол өмір сүргісі келмейді оның комадан шыққанын күтіңіздер деген дәрігер шығып кетті о жаратқан ием өзің қолдай көр жаратқан ием жар бола көр деген қарияның жасы ақсақалына тамшатты дегенмен бәрі де алланың қалауымен болады енді тек алладан үміт күту ғана қалды кешкісін кемпірі шыдай алмай ауруханаға келгенді. шалының да қан қысымы көтеріліп жатқанын естіп ойбай ау шалау мына не жатыс саған не болды неге хабар айтпадың деп сұрақты жаудыра кетті ештеңе етпейді тәуірмін құдағи қалай болды дейді қуат кішкене болсын өзіне келді құдаға хабарласып жатқан ертең құда келіп қалар дейді кәмила а дұрыс болған екен әйтпесе өзін жегідей жеп біткен еді деп үнсіз күрсініп қала береді аздаған үнсіздіктен соң кәмила міне саған ыстық сорпа алып келдім ішіп алсаңшы деп оған ыдысқа сорпасын құйып өзі қасықпен беріп жатты рахмет өзің нәр таттың ба иә анау бекзат қашан келеді екен хабарластың ба ол жұмыс жұмыс дей бермей ауруханаға бір келіп кетпесе құдалардан ұят қой қыз болса да гүлсім де күйеу баламен келіп кетті оған айт жұмысынан сұранып жеңгесінің халін біліп кетсін деп қояды иә бағана хабарластым осы жексенбі күні келіп қалар дейді кәмила қуат азғана сорпаны жұбайының көңілі үшін ішкенсіп қойды қуаттың қан қысымы аздап басылды кәмила келінінің жағдайын сұрауға дәрігерге барды жалғасы бар